Te ligo meio assim, sem ter porquê, pra oferecer palavras de amor que não te dei. Me aventurei na solidão de uma dor, mas acordei nesta manhã pedindo uma chance, chance e vi. a solidão de uma dor. Mas acordei nesta manhã.